Witajcie bardzo, bardzo serdecznie w moim kolejnym filmie, w którym przeprowadzę pojedynek między dwoma czasownikami, między czasownikiem enden i beenden. Najkrócej mówiąc, najkrócej wprowadzając, zapraszam. Tak naprawdę temat jest trochę złożony, ponieważ czasowników zakończyć coś albo kończyć się jest w języku, w języku niemieckim kilka nie tylko Enden i Beenden. E, wspomnę tylko o Fertig sein mit, czy na przykład <clears throat> powiedzie ich bin fertig mit, skończyłem to. Ich, fertig, ich bin fertig mit dem Essen, nie? skończyłem jedzenie. Mówię o tym, fertig, ponieważ yy, patrząc na Wasze pytania, myślę, że najczęściej pytacie właśnie o ten zwrot. Fertig sein mit który jest dosyć skomplikowany, bo mamy przymiotnik fetish, mamy rekcję przymiotnika, mamy przyjmek myt, mamy datif, Tak się robi skomplikowanie trochę, nie? Ale nie o tym dzisiaj. E, dzisiaj nas interesuje enden i beenden. Różnice i zastosowanie. Zacznijmy od enden. Enden oznacza kończyć się. Czyli i to nie ja coś kończę, to coś się kończy. I mój pierwszy przykład, który mocno kojarzę właśnie z Niemcami, z, moim, z moimi wyjazdami do Niemiec i dojeżdżając do Berlina słyszę Der Zug endet hier. Der Zug endet hier. Pierwsze takie skojarzenie, słuchajcie, nie wiedziałem, co się, że kończy się, nie? Takie pierwsze wrażenie jeżeli byśmy chcieli to strasznie mocno przetłumaczyć na polski, tak, tak się właśnie używa. Ten pociąg się kończy. Oczywiście w języku polskim brzmiałoby to lepiej w tłumaczeniu koń, pociąg kończy swój bieg. To jest jasne. Ale tak się właśnie używa. Ended here. Nie? Co się może enden? Może również ein Frist endet, czyli jakiś termin się kończy. Termin ważności, termin przydatności, termin oddawania prac, przeróżne rzeczy, nie? Był czas, es gab eine Zeit i w tym czasie trzeba było, trzeba było coś zrobić. In dieser Zeit sollte man was tun oder musste man was tun. Und jetzt der Frist endet. E, kończy się, dochodzi do końca. Nie? Tu wspomnę o takich słowach jak ist vorbei, die Zeit ist vorbei albo die Zeit ist um. E, to są informacje, w których mówimy, że coś się już skończyło, że termin, czas się skończył. Patrzcie, w języku polskim widzimy czas przeszły, skończył się. Nie? Natomiast w języku niemieckim to nie jest czas przeszły, to jest status. To jest wyrażenie jakiegoś sta stanu, że die Zeit ist vorbei. Czas jest. No nie będę na siłę to tłumaczył. Przychodzi mi do głowy słowo przeminął. Jest przeminięty. No ale oczywiście nikt tak nie mówi, nie? E, der first Ultimatum endet. Das Ultimatum, nie? Ultimatum się kończy droga się kończy. The week ended. To ma swoje ścisłe zastosowanie i skojarzenie z tym pociągiem, nie? który się kończy nie, że się kończy, że ostatni wagon jest, tylko że się kończy, że więcej dalej nie jedzie. Der fährt nicht weiter. Der fährt nicht weiter. Also der Zug endet. Enden również ma takie zastosowanie, jeżeli chodzi, odnosi się do ludzi. Załóżmy, że ktoś podjął jakąś decyzję. Jemand hat eine Entscheidung getroffen. I teraz my prorokujemy, wyciągamy wnioski, patrzymy, co pod, jaki podjął decyzję, jaką podjął decyzję i jaki to będzie miało wpływ na dalsze jakieś jego działanie. No i jesteśmy złymi prorokami. Mówimy, to się źle skończy to źle się skończy. Nie? Das wird böse enden. Das wird böse enden. Widzicie wird i enden jako bezokolicznik? Jaka to jest forma gramatyczna? Jaki to jest czas? Oczywiście, pięknie, bardzo dobrze. To jest czas przyszły futo eins. To się źle skończy, nie? Bo chłopak robi takie rzeczy, bo jeździ, bo sprzedaje, bo robi coś na pograniczu prawa, nielegalnie może nawet mówimy nie, das wird, das wird böse enden. I drugie zdanie, które się tutaj też kojarzy, czy też pytanie, też właśnie a propos decyzji podjętych, nie? I, i pytamy albo siebie, jest to pytanie retoryczne, albo do kogoś skierujemy to pytanie. jak się to dla niego skończy? Jak się to dla niego skończy, że on robi to, że jeździ, że sprzedaje, że, zostawię rodzinę na kilka minut. No przeróżne rzeczy można tutaj podpiąć, nie? Po niemiecku zabrzmi to pytanie Wie wird das mit ihm enden? Wie wird das mit ihm? Wie wird das mit ihm enden? Czyli jak to się skończy z nim. Dosłownie. My z nim, mit ihm. To jest celowe, świadome moje tutaj użycie. Znaczy ja tego nie wymyśliłem, nie? To jest język niemiecki. <laughs> Tłumaczymy to natomiast na polski taki grzeczny, grzeczny, no takie bardziej polskie dla naszych uszu, e, strawną wersję, jak się to, jak się to dla niego skończy. Nie? Że, że ktoś, albo on podjął decyzję, albo ktoś wokół niego, za niego podjął decyzję i co się z nim stanie. I ostatni przykład z czasownikiem enden, e, tak zwany spoiler, czyli mówimy, jak się film skończy, nie? Nie, nie, nie róbcie tego. <laughs> nie róbcie tego. E, sam osobiście tego bardzo nie lubię. Jak ktoś mi mówi treść, nie daj Boże, zakończenie filmu, które on widział, a ja jeszcze nie, i on mi poleca, jednocześnie sprzedając mi e, zakończenie. Nie, tego nie chcemy. Ta wollen wir nicht. Ale e, załóżmy, że ktoś taki się znajduje i mówi nam: Ten film kończy się jego śmiercią. Der Film endet mit seinem Tod. Der Film endet mit seinem Tod. Film się kończy jego śmiercią. Czujecie to enden? Kończyć się. Droga, jazda. I w takich bardziej abstrakcyjnych pojęciach, jak to się skończy dla niego, cała ta historia, nie? To jest enden. Natomiast beenden, słuchajcie, beenden, w tym czasowniku jest sprawca i jest jakieś wydarzenie. I my coś tam zakończyliśmy. Tak jak przy enden nie ma sprawcy, czyli nie, nie, jest powiedziane, że ktoś coś spowodował, że coś się skończyło. Nie. Enden opisuje tylko pewne, pewne zjawisko nie? pewne wydarzenie, które się kończy albo się skończyło. Natomiast przy BND mamy sprawcę, czyli mamy kogoś, kto coś zakończył. I powiem Wam szczerze, że najczęściej widzę ten, ten czasownik w kontekście zakończenia jakiegoś etapu edukacji, jakiegoś etapu wykształcenia Czyli na przykład ktoś mówi, ich habe die Polizeischule beendet. Skończyłem szkołę policyjną. Ich habe den Kurs beendet. Zakończyłem ten kurs. Chociaż tutaj bardziej mi po głowie chodzi, ich bin mit dem Kurs fertig. Nie? Er hatte die Lehre be, e, be, beendet. On skończył naukę w domyśle zawodu. Nie? Uczył się na nie wiem, na, na tapicera, na, na stolarza i tak dalej. Er hat die Lehre beendet. Można, jak już powiedziałem, szule można beenden, można uniwersytet beenden, nie? czyli jakąkolwiek szkołę. Że jest sprawca, jest ktoś, er hat die Schule beendet, er hat die Uni beendet, skończył ten uniwersytet. Nie, nie kojarzę, nie widziałem tego. No też nie jestem wyznacznikiem, ale trochę tych papierów e, niemieckich, ksi książek to może nie, ale artykułów czy, czy, czy materiałów mam do czynienia. I na przykład nie kojarzę to, że ktoś skończył śniadanie. Er hat Frühstück beendet. Brzmi to dziwnie dla mnie, nawet tego nie napiszę. Ale wypowiedzcie się też. Chcę was, znać Wasze zdanie jako użytkowników. No ja z wykształcenia germanista, ale no, ten mój mankament polega na tym, że mieszkam w Polsce i, i nie mam tego codziennego kontaktu z niemieckim, takim wiecie, na co, na co dzień. Oczywiście e, mogę mieć i w jakiś tam sposób staram się to narabiać. Mam na myśli filmy, seriale, YouTube i tak dalej, ale to nie jest to, nie? Jednak to jest... Nie siedzę w tym zupełnie tak po uszy, nie? Natomiast Wasze zdanie chciałbym znać. I beenden właśnie oznacza, że ktoś coś zakończył, w domyśle kurs, szkołę, e, jakieś policjalne, jakieś podyplomowe i tak dalej. BND, kojarzone z Ausbildung. Nie? Tak to widzę z tym, z tym, z tymże czasownikiem BND. Czy skończyłem jeść? Nie pasuje. Czy skończyłem jakąś pracę, na przykład sprzątanie pokoju z BND? Też mi to nie pasuje raczej Sveti design, nie? Albo ich bin aufgeräumt. No już jakby tutaj przychodzi czasownik aufräumen, nie? E, to tyle. To tyle. Jakbyście chcieli mnie wspierać, moje działania, to obok y, przycisku subskrybuj jest przycisk wesprzyj. Kliknijcie, zobaczy, zobaczcie co tam mam, na jakich poziomach i co możecie, y, co możecie za to otrzymać. E, w jaki sposób wspieracie mnie dzięki temu, że mogę dalej tu kręcić i działać? E, już nie chcę, nie chcę się rozwodzić, tam w odpisie filmu zobaczycie pewne informacje o mnie, temat linki do podcastów, do, do Instagrama, e, do Facebooka, do grupy zamkniętej. Zapraszam, nie? Zapraszam do nauki. Kończę, idę na obiadek i będziemy nagrywać dalej. Trzymajcie się, pozdrawiam. Hej!